Niloloko mo ba ako? Kita niloloko sir, ayan o, oh, toha o. Oh. Toha pa? Taho ka ng taho eh. Tara, ano sa'yo na yan. Una mo ulit. Hoy! Hoy! Hoy! Relax. Ikaw bang nagbabantay dito? Magalit-galitan pa? Oh no! Huwag mong subukan. Bibili ako eh. Ano ang bibili mo? Kuya, lasing ka na. Hindi ako lasing. Hindi totoo yan. Luluray-luray ka na eh. Hindi ako lasing. <laughs> Gago! Oh, ano ba bibili mo? Yung musok dyan. Musok? Oo. Lahat yan ha, ah, usok eh. <laughs> Gago! Gusto ko yung musok na hindi kita makikita. Yung musok na hindi kita makikita. What? Ah. Gago to, halasing... Raulo ka? Raulo ka? Raulo ka? Ha? Ha? Ha? Sinong si Raulo? Tulog mo yan, kuya. Tulog mo na yan. Hindi pwede akong matulog. Bakit? Gusto kong magpausok. Ah, gusto mo magpausok, kuya? Oh. Ah, andali ha. Ah. Relax lang. Ayaw, di ba? <laughs> Ba't mo ko Sabi mo gusto mo magpausok. <laughs> Gago! Ay, ako dapat ang magpapausok, hindi ikaw. Ay, ganun ba? Bibili ka na. Oo, oh, ito gusto ko, yung malaki. Malakas. Ano dyan? Yung ano, yung, yung masarap yan, yung masarap. Masarap, hindi naman nakakain yan, kuya. Inuwi. Masarap <laughs> yung usok. Ayan, oh. Hindi, yan gusto ko. Ang hirap kumausap ng lasing talaga, oh. Grabe, oh. Ano kuya, kaya pa? Kaya pa to, kaya, kaya. Alin? Alin dyan? Pili ka na, nakakainit ka ng ulo ha. Ah. Ano gusto ko yung malakas, yung malakas. Yung malakas. Yung paghipak mo, tumba ka na. Ay, dito, dito tayo pare, dito, dito. Saan ba? Oha. Ano to, tao? Hindi, boss. Toha yan, toha. Hindi! Tao! T-O-H-A Tuwa ba talaga? Parang ah? tao. Eh, lasing pala talaga to eh. Ano ka ba? Nakainom ka ba o lasing? Hindi ako nangainom. Hindi ako nangainom. Hindi totoo yan. Lasing lang ako. O, yan na nga. Toha yan, sir. Ang pauso ko yan. Pag yan hinipak mo sir, pati nguso mo sabog. Nguso mo sa sabog. Nguso mo sa sabog. <laughs> Gago! Sabog ba talaga? Oo. Ilan bang sabog ang meron yan? Ha? Depende sa hipak mo. Niloloko mo ba ako? Hindi kita niloloko sir. Ayan o, oh, toha o. Oh. Toha ba? Taho ka ng taho eh. Tara, yun na yan. Wala mo ulit. Gago. Gago, no? Ang hirap talagang kumausap ng lasing. Kaya ako kayo lasing, matulog na kayo. Gago!